nggak tahu, nggak saya saraf kaki dengar lu punya jadi di telapak kaki ini terdapat rangkaian itu sulit itu <coughs> Pak Dwi biasanya 20 tahun ini duduk di depan komputer jadi badannya punggungnya itu kok sangkuk ngono nanti kalau capean dan ini pun buat ya apa tadi jaluk gendong adik nangis aja semua mesti kita lakukan. Boleh tidak sudah, boleh tidak. rasanya kerungu đấy chạy đặt lên nên trong mơ phía đã nên tiền lúc nào thì ngược lên chừng ngược lên đâu tất cả anh thì nhé thì cứ lấy lên chụp ảnh lên để cho lặng lên rất là vui tôi nói không يؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وعليها ما كسبت ربنا napansin na ang aktaw na kapag nawalatahan nalaya ng islam. Kama hamang dahon na gandi namin kabali na kapag nawalatuhan niya na malatawa po talaga na Bekasi Tulungagung campur darat hmm. Sebetulnya ya Pak Haji Nurudin itu kok kalau siang yang mijet kadang dalu tunggal kali 2003 kalau pertama mijet nih. Masuk. Enggak, Pak Nurudin nanti tunggu budal. Tengurut ngamen natekin masih nul udah tahu Kula tereng bubut, Pak Nurutin serabutan. Hmm. cek anu enak Jadi e. aku isen duwe tapi jurung wong kuwi. Aku tas nang kene. Oh, pangono. Sambil lilan kok ndi kuwi? Heeh. Piye ndelok? Urip apa mati? Urip. Sambil lilan, Lur. Ja. Sambar lilan kena nggih susuk. Susuk ya, Pasang susuk. Eh. Sambil lilan. susu sing pasang susu nek iki pengasihan Gara Kok koyo panas ya? Kepanasan. Nah, Dah nyekel anakku. Tapi ya anu pasang pasang susuk nih enten ya susuk sing boten bikin anu sulit maksudnya ora ora samar saya mati angel pengganggu ini enten dalam enggak okay. enak mati angel dan uh si urep si urep mana mana tarikan laku laku laku laku <laughs> kak abe ya biar jalan kau berat menang Iya lah menangkap kok iso. Ibril. Oh, Ibril tak bayar. Enggak apa lah menggapa. Kok iso? Iki akeh-akeh ni daun anu. Daun waru. Oh, nggih. Pinggir kali. Ya akeh. Panganane daun waru. Iki iki apa lho? Iki gunane nggih. Yo dingu apik. Entar bos. Ndak ngono. Ada Notoplas. berarti sekitar enam bulan yang lalu loh ini kok saat saat jaring siang mau kopi ya mungkin belum puasa nah kerokokan harus sampean eh siapa kop hasilnya betul nggak kita yang getih ngetoknya getih resiko terkontaminasi kalau nanti konsultasi oleh ahli medis ya yuk Pak Prihon teh anu ten langganan kepala ruangan rumah sakit dokter SK kepala ruangan cempaka Pak Gunung Irna cempaka ini mau bujuni bujuni ngatur tujuan mudah di satu Tapi dalam kotori istilah, tidak enak alat sekali pakai syukur silat itu harus sekali pakai tidak oleh berulang kali lah kena keringet kena antar kontaminasi yang tadi Bukan tidak titok nih getiye ngoten nih bukan titok nih darah ini Apa nih? resiko yang bahaya Oke. Ribon. Oke. Mm-hmm. Metuk masuk muni. Entah nih. Kesel ya anu perjalanannya terus capek.

cheio. sebagai sebagai itu dengan pondok pasti ini apa? kan yang tentang itu makanannya apa ya kamu waru ya eh bukan waru Gracias. Itu belum ditetes. Saya jadi aku lupa. Hmm. Biasanya enggak niki pamore anu tasbih nih biasanya. Ini kondok lokasi lebet masjid. azan duhur la su lance de vino y kata sambang itu kan pernah punya ini tuh coba beli tidak ganja sendawa tuh kadang panas rasa sendawa ini ya tenggodol di bernama mantel di panas juga top jadi ini anu terus tengah rawa kesel sebetulnya kan terus awalnya nginstal tuh gue lengkap sebetulnya ngantuk enak kode mereka lakukan saya luwe wetune yo datahan jebul lemas kucuk-kucukannya lemas kesel wetune yo antar ya, aku udah pernah angin ini tuh ini kudu jadi aku juru dari jalan. dan dari saya bertindakan apa yang mungkin bisa lebih itu ngisi ini gue pak sobat ngisi niki mau ngatur loh itu opo iki original opo niki yo pucuke iki niki kula selasi iku pun monten kula selasi ya terus sampe kangen ya ada punya teman biasa sorori ya nggih abot tukon nggih Napa gawane iya. kan sing ngomong? Opo ngene napa? Kamu sing 这个没办法。那是那个东西，我是扔了。Kata. Ini kira hemat barang sih umi yang berada itu. Kata. apa kata jenengan ini katanya terakumulasi dengan cuma enggak nih jeneng perlu proses aku nih nah sekali ini kalau tanya tentang itu ini ternyata bosan-bosan perutnya tetangga itu terus perut Dek, eh, Dek, 我这不，哪能还能这里？

Pokoknya anu mah. Udah anu sekedar sekedar. Kamu masih asal guys. Ya anu. Enten enten. Halo. Oke. Anu. Orang sepakat. Saya anu. Saya sih. Menurut saya.

jenengan ketempaan keluarin apa nih bu bisa itu itu penggulu aku pas masalah mantan aslinya yang juga harus jenengan itu Royo, nama bisukin. Dalam si penghulu teng daerah anu tulung agung mriku. Mboten kula wonten mandane pas Radio Lehan mriku. Kidule nggih sami-sami Gondang ya. Duko, duko oleh kidule matan kang.

Hasta si ano tayo, naman ko himulo, lapasan tayo, mahal tayo na tayo. Depreso. Hello? Hindi. Okay. Kung wala sa, man, kau kosong branding ka eh. Hmm, ganyan, ganyan. lah, awan-awan tulanan center itu ya. Center itu grup ini ya. Setelah jiplak nih, ada sertifikat mungkin enggak Cara ini ketip untuk ini mana? Hmm, tetap ya. Zaman kan harus muda orang setahun kan. ya. <laughs> Belum belum. tanggung gunung rian, tanggung ya, gunung kita tahu hmm, Berarti aman angkatan cuma Pak Sby, insya Allah. Kalian tahu lagi? Hmm. Tapi sahabat buat dari ketelatenan. Kelas itu jalan keluar. Gue paling kali ini dengan lu tau, live streaming. Jadi ada yang terkait. Nah, sekarang Dangu nah, buatan diperbarui kali. Hmm. Aplikasi ini. Masa hmm. diperbarui kan MB ini tambah. Ini kalau patus larang gitu di sini ku tidak ketok aku terhubung setunggal ya cepat aneh-aneh aku pulang udah sungguh saja nih yang masuk Malaysia ini ku anu yang ini terapi sebenarnya Pongre berapa ribu kali ditonton ya. Bisa menghasilkan lama. Kan? YouTube lisensi yang baru ini 16 per 16 Januari 2018 harus punya 1000 subscribe dan 4000 jam penayangan videonya itu dalam satu tahun 4000 jam kalau 4000 jam penayangan dalam satu tahun terus subscribe ada 1000 minimal 1000 itu bisa diajukan untuk montenisasi lah iya, enggak 1000 subscribe ini kejadian pula alhamdulillah 1000 lebih nih loh 1300 itu nih subscribe semua semua video juga terus aku komentarnya nah, ini berapa ada pemberitaan Kalau proses pendapatan uang dari pihak sponsor sama subscribe merah penonton video pembayaran nih lewat Western Union kantor pos sakit lewat rekening langsung ditransfer sakit tapi kalau yang nembek kalau tidak sakit belum bisa men mendapatkan hasil aku langsung menikmati satu rupiah pun saya belum pernah anu tasik eh, akhir-akhir bulan ini kula gitu kula pernah dalam sehari ini 100 subscribe pernah Tidak setelah 300 400 lebih dalam sehari nggak tahu rong tak anu nih rong tak cek malah gimana terus hasilnya eh. Jun. buat bubuk-bubuk kono timbang menyet ngono Besok ulangan loh, tanggal 3 semester loh, besok. Jadwalnya apa? Gak belajar toh. titik-titik saraf refleksiologi telapak kaki ya area punggung tulang belakang dan punggung sini alat yang dipijat ya, dipelurut pelan-pelan pakai embody bisa yang bersepatu jarang lepas sepatu jarang jarang jalan kaki tanpa sandal gitu Halo? Oh, aman bisa dilihat pengaturan ini? Saya <laughs> diam nih. Halo? Oh, pembatasan penglihatan video batasan usia mungkin lek karena ada batasan usia bahaya mungkin kayaknya Kasih sini sama Mungkin Ini bisa menunjuk deh. ini kabarnya. Like videoku ya. Titik-titik refleksiologi. bisa mas buat terapi sebetulnya syarat bilang nih wah sama talikan sini nanti ya, ubet-ubet nih no agak ikat terapi aku ya nggak video tentang tentang kesehatan seorang anu ya nah, capek aku duduk ya, Iya Jun, remote mau gawa maksudnya tipenya apa? ini sakit nih ini, Hmm. Hmm. Oi, Mitya. Kalau kaku itu sentuh ini ukur jadi mijitnya tapi lek kaku posisi ototnya kaku yo ya sakit peribahasane jumpa jempol tok sitok ini ya sakit iya. apa jari satu ini yo ya sakit merah nih lucu ya anak Sinti pijit ya nyimak <laughs> ya Allah enak enam bulan nih terakhir saya pijat enam bulan yang lalu sini lagi udah terakumulasi capeknya. Asal lumpuh ya butuh proses ya kan. Hmm. menunjuk teman iya. Iya. empat ya. pernikahan sekali seumur hidup You're not getting it. Negara gede apa? Neger. Tikus paling gede. Tikus Ya. Ya Nanti. Dibeki adik loh. Dibeki adik bubuk. Hmm. Itu butuh nih Mas Jasan. butuh proses iki <laughs> Mustiana Agnes Putri jenenge anu kadang namanya cewek akune cowok <laughs> mboten anu, mboten biasa sama cah itu berarti apa yang biar cah saya sendiri rusak nih Islam bertolak ke Jakarta menggunakan bis. Selama perjalanan, mereka dikawal personel TNI dan Kodim setempat. Untuk pengamanan reuni 212, aparat berjaga di sekitar Monas. 20 ribu personel polisi dikerahkan agar reuni berjalan tertib dan aman. Reuni 212 tidak hanya mengagendakan usia dan zikir, tapi juga mengundang Presiden Joko Widodo dan calon merupakan kampanye terselubung bagi calon tertentu. kita itu bersama dengan ini. Itu sholat orang Sholat ini masih menuduh tadi ngomong sholat di sana. Kita ikutin yang seperti aku mung yo juga sampean tak ongake mas Hasan Rory nak tas teko Arjun kok sampean iki kok kasih hmm. Oke, oke, nek termuncul aku lek ngene. Hmm. Yo masuk ngene to. Ya apa taruh sumet ning ndi? Ben kok. Pingit-pingit na ako. Pero parang, uy, ako na ako yung tayo. Seluruh penyelenggara dari acara ini menyatakan ini bukan acara politik. Jadi acara berkumpul, berdoa. Ekspresi wajah direkam lucu. Tempat loro. Lepas dari ada tidaknya nyaman politik. Pada serta Redi Akbar 212 dari sejumlah daerah Lek capek berlebih adunya yuk pijat total ini pijat roto pelemasan seluruh otot otot dalam tubuh seluruh otot tubuh baru nyaman tidur bisa nyenyak pikiran fresh teman-teman yang grebek gitu nanti kalau ngaku so kok kono malah hidup tuh jun kurang etan kamu mepe sing kono training ora lek kepikir wis entuk seneng. Putih. Putih. Iya, putih. Semua kelimon. Ya? Ada. Tulisannya lima, beda sih tahu. biasanya nek bar langsung tinggi micet ini yang balik nih karena ya, apa rasane lagi ngotot ini. es piye nes. Esok kesel genten diurut nih. Arjun adik tangi kok piye? Kok ndak kenal tau tau mengene. Lu istirahat dhewe. I'm very place like

jari ini coba gerak diwel biar biar biar Sunan kirim Belum iya. Terima kasih. Tu anak cek tangan lo. mama mana tu pernah tu pun. Tu tak set. Cuma lah, cara. Buntu tu hidung. kötü sen bilirsin.

privatizar. pintu nih kena angin. Ini nggak mudah kalau sikap. Sikap mana? semangat tenggo apa di zaman gon foto kan aktif nih ingin Baterai yang terapis Mereka apa pernah Anginnya keras. saya nggak tertarik kuat nih protein iso gosong nggak iso gosong menghitam tidak kan dikeluarkan nggak gosong menghitam itu biasanya seminggu belum hilang eh tiga hari kita aja dulu biasanya kayak bubuk kalau ini coba mantan picek lamun da tindakan yo hasilnya nemen nek kerep ngoten yo ndak abang ketarik tawak nggih ya saya tahu keruan nek tahu Saya tak buka pintunya. <laughs> Yo iya, gantian kanda Arya. Kita nyaris, nyarpis <clears throat> udah janjian kemarin masnya dimatikan dulu aja videonya nanti pas wayang buka gelasnya tak lanjut lagi terima kasih selamat siang untuk semuanya moga sehat selalu salam kenal untuk yang baru salam jumpa lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Tulungagung Jawa Timur Indonesia Tulungagung Selatan dekat pantai Gemah campur darat terima kasih